Salut à tous et bienvenue sur Geek World Je suis Scar, je suis Carvoom et aujourd'hui une petite annonce un tout petit peu spéciale pour vous dire qu'on se rappelle eh bien à la Comic Con de Londres du 24 euh, au 26 mai 2019 donc la fin de ce mois-ci exactement dans une semaine Donc du coup d'ailleurs nous aurons également deux panels pour euh, discuter et interagir avec le public euh, donc le premier aura lieu de 14h à 14h30 le vendredi 24 nous présenterons la chaîne de manière un peu générale. Et le deuxième sera de 15h45 à 16h15 le dimanche 26, où là par contre nous parlerons un peu de comment créer un univers en termes d'écriture. Également avec nous on aura un certain nombre de gens avec qui on a l'habitude de travailler ou simplement de converser, comme euh, Final Boss Fight, Queen Creeps, Spam Rules, Le James Play ou Game Rock. A notre table, vous aurez également la possibilité d'acheter des posters euh, Geek Worlds en version limitée, donc qui dit version limitée, dit que ça va partir comme des petits pains et donc premier arrivé, premier servi. Donc nous serons du coup à une table située dans le The Studio qui diffère du coup du Creator's Cave de l'année dernière. Euh, et notre emplacement sera euh, situé à côté de Summer in the City. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, sur l'occasion de vous rencontrer ou de vous re-rencontrer, qui sait. Et donc, je crois qu'on a tout dit. Je pense aussi, donc euh, see you there, see you there, ciao